ale zaczęłam chodzić z kilkami, z panem Michałem i mój, moje nastawienie do zajęć fizycznych, do gimnastyki całkowicie się zmieniło. Wręcz stałam się fanem sportu.